ждет лютая душная игра. И мы ждем эту лютую душную игру. Уже часов 10 примерно сидим, смотрим матч, который должен до нас пройти, чтобы мы начали играть. И вот ждем. Больше ничего не происходит. Какие карты ожидаются? Вилла, клуб Бэшник и Орегон. Насколько они выгодны для МПР? На примерно 10%. Но когда все выгодно на 10% для Team Empire, это выгодно для нас на 100% оказывается. Так что победа. Только победа. Великие стратегии. Мы с самого начала к ним как-то готовились, и вот мы подготовились. Очень хочется поиграть в лол, поэтому надо 2-0 заканчивать и отдыхать идти. Ну, мы знали, что, скорее всего, мы будем играть виллу первой картой, поэтому новые наработки будут. На других картах, которые у нас более-менее получаются, будем играть более-менее ну, по дефолту. Ну, там посмотрим, как пойдет. Угу. Если пойдет плохо, то придется импровизировать и душить так, чем есть. Отвык а уже от Best of 3? А я ни одного Best of 3 вроде не сыграл. На Open Clash только сыграл, но у меня память на два дня, так что я уже ничего не помню. Вспомним. Хорошо! Он просто так орел, он фифу смотрит. Хакеры выиграли, все спорят. будто мы выиграли, но мы еще не играли даже. Ротейшн. Кэш, кэш, кэш, кэш, кэш. Выход, ротейшн, ротейшн. Убил. Найс. Котвок Ягер. Я дрон Ягера. Железку не вижу. Вор, откройте. Убил. Найс. Кого, Ягера? Да, больше, Ягера, больше боковой да. был обычно. Пожимать больше агрессивничать будет. Больше боковой стоит, скалит. Батка в черче, звони в черче, сделай дырки на личный люк. Ногу есть? Пробил пульса. Я дроню сайт. Я ломаю я ломаю щит. Я дроню сайт. Я могу по лонге пройти. Синька зашел, двое синька, двое синька. Убил одного. Еще один. Да, он. Хорош. Лежать нахуй. Хорош. Он ушел! Под стенкой, под стенкой, воду стоит! Чуть дальше ветки, дальше ветки, Вот воду, воду, воду примерно! Его убили, убили, убили! Один под окном, разъем, разъем, разъем! Убили его. Я план сбил. Ласт с правой стороны, он на Все, все, тихо, тихо, парни, успокойся. Отдыхайте. Пока вы дошел. Отлично, хорош, парни. Хорош, лучше. Ебать, ты что ты шибортом ухуяришь, хуяришь, что а ему похуй. Так я, ну, и, был. я ИСишку нажал, он у меня взорвалась через 2 секунды после нажатия. Да-да, он также стоит у окна мастербедрома, что-то стреляет. Это он убил его. Убил, ранен, ранен, ранен. Хорош, уходи. Я ушел. Убил. Найс, хорош. Так, уйди, убил люк. Можете офисы с джакузи Еще, по-моему, люк или офис идет из стройки. Я тебя держусь, я тебя пушу. Окно Джима, окно Джима. Дивуз упал, дивуз упал. Окно Джима взял, окно Джима взял. Взял, взял. Убил мастер. Убил. Да, лежи. Лучше! Красавцы, парни. Монстры, ебаные. Нет, вот это нормальная карта. Вот это заеб. <laughs> Как надо. Хотя бы людей видно. Это нормальная карта. Я бы, чтобы рекорд тоже нормально был. Они а черная хуйня тебя убивает, Не, ну на регоре эти придурки вообще играют, Как повезет, иногда ему у нас в атаке хорошо, в дефе иногда в дефе хорошо, в атаке Что мы будем банить? Намат. Намат? Ну дефолт, ну то есть. А мы не боимся инги? Ну я могу просто взять просто пятерых убить, вот, сам решать. возьмем, все окна поставим. Нормально. Привет, Данила. Поздравляю тебя с первым успешным днем мажора. Надеемся, что дальше будут такие же. Я правильно понимаю? Хотелось бы, да, очень. Первый вопрос. Что по Вилле? Ну, по Вилле ничего. Это, в принципе, классическая схема, как мы играли, в принципе, в роли. Когда там кафе только вышло, мы просто перед говорили парни, ну, с 0-1 начинаем, а дальше разберемся. Тут также. С 0-1 начали, а дальше разобрались. Но Вилла пока не поддается нам. Орегон, слава богу, поддался сегодня, а Вилла вообще ни в какую не хочет. Поэтому будем что-нибудь думать. Вторая карта была клуб. На ней начало было близкое, там 2-2 был счет. Но ну, а потом мы уже разыгрались полностью и начали просто закрывать все позиции. И, в принципе, не оставили шансы на клубе. Там только один раунд был близ, где Жостик на 5-2 вытащил клатч. И вытащил нас на счет 6-2. Ну а дальше уже оставалось только закончить. И все, мы это сделали. Синьки чел. Скутер аккуратно, считаю, чтобы тебя не убили. Сломал дрона. Ну, Минус один оглушающий. Открывай синьку дверей. Еще. Упал, упал, упал, упал, упал, победки! Бигтаур один. Убил Виктаур, убил Найс, Виктаур. найс, найс, найс, найс, спокойно, спокойно, спокойно, Да, да, словил. Найс. Они инжуры э, на футболе. Раскосанный на футболе инжур. Где-то Ставит вас дверях, дверях. Зменил! Я убил Бенса, один свинья, свинья убил! Толя, Вас надо- добей, Сейчас меня, сейчас добить. Ага. Упал свинью. Убил вас! Лучше. Вас свинья, не свинья, не алло, парни, не Тихо, тихо, тихо, тихо, свинья, парни. Футбол где? Олыш пассивно играет, не футбол. Зашел, а фас, фас, фас, фас. На фасте. Хорош! Хей, наверное, будет давать. Смоки дают, по-моему. Клетка закрыта. Синьку открывай, да. Они дропают, смотри, сейчас. Я фул. Упала. Янгар за что? дефолте, в дефолте, Янгар в дефолте. Я убил одного. Синька один. Я фул Убил Синьку. Найс. Мы в дефолте убивали? Еще, еще, Стоп, он габу его. Он ушел на единичку, единичка один. В ротейшене по серке, парни. Убил его. Тихо, тихо, тихо. На единичку. Я говорю. Живи, живи, живи. Хорош. Уши. Хорош, Данил. На Янга, это шок. На сзади есть чел. Открыл дверь. Зафир, убил Блейзера, убил Блейзера! Хорошо. Не крыса дверь, не крыса дверь, плент за столами правыми, за правыми столами плентер. Куха, кухня э, холлый. Плентер, за столами дальними правит. От, не смотри кухню дверь. Отсмочили. Может быть не там ну, уже. Душу, душу, душу. Будет. Дефолт стрю. Дефолт не стоит, вам нужно дефолт ставит. Убил дефолт. Убил дефолт. Найс. Сзади, сзади, в кухне, я отсмочил дефолт. 5 секунд. Если что, плентера убьют. Живи, Дел... Убивай! Хорош! Вроде как можно насколько угодно репостить. Ну, блядь, слушай, если бы мы были в такой ситуации, я думаю... Ну, я не знаю, но, типа, репосты можно брать без любых пруфов. Вот где пруф, что у него саундбак? Запись какая-то, не знаю. Про правила какие-то, типа, ну, непонятные. Он не вернулся. Ягер был коридор кухни. Он а, зелень, зелень, зелень, зелень. Пас чисто, пас чисто. Я могу... Зелень? На геле, да, на геле мод, э, смог э, в детских. Я а могу... Можешь подняться, можешь я подняться могу наверх. парни. Он я иду Ко мне на фас надо, чего? Я, я сейчас приду, я приду, я приду. Хочешь зарядить? Я не хочу делать... ставить, да, я смощу, я смощу детский ротейт. Возьми генератор, ротейт. Я запрыгиваю. Давай. Меня сбудил, надо заменить с детских. Нет, я сни, сни, сни, сни, сни, сни, сни, Данила. Я, я ставлю. Убили свинью, убили свинью. А где мы сни? Ягер был в Роме, Лати, возможно. Я ротейт. Я свинью взял, свинью взял. Я ставлю, я поставил. Сейфти, Кухня голод, кухня детский, кухня детский! Сейфти, сейфтись! Окей, окей, окей. Свинья, свинья был, может, Сунет, детский. сунет, сунет, сунет, да. За фрагом, парни. С пистолета вот. Ебам его! Не, не, тихо, тихо, рано, рано, рано, рано. Хорош, блядь! Хорош, блядь! Я хотел на мол посадить. Наконец-то, рекорд. А остался там. Шепард, я поднялся по моей лестнице убил Цефала просто, который там вообще не понимал, что делать. Потом там, короче, Милуся так и свиньи вылетает, и я просто так фликаю в голову. Он тапом. А я еще с этим ягером знаешь, что вытворял там? Ну. Я, короче, митинг закажу, ты видишь, ну, я вижу, что он дрыхоль, ложусь и лежу за песками вот этим, где обычно мансят. Он выходит, не видит меня, я встаю в раскоцу, подложусь, держу другой холл, чтобы он не пришел обратно, и там вот с этим Ягером цепалился 5 часов примерно. Ну, Орегон, мы боялись, что у нас Проклятие продолжится, мы сможем его выиграть, но были уверены, что все-таки мы можем это выиграть. Э, мы ожидали от них всяких резких мувов, по типу как вот, по-моему, во втором раунде они просто забежали, э, когда мы дефили детский, просто забежали в дверь. Там повезло, что там скутер пошел в белый ротейшн, его убили. Я после этого сразу забежал за ним и смог убить плента и еще двух чипсиков каких-то непонятных. И потом мы просто уже преисполнились на Орегоне и начали показывать результат хороший. Там был интересный момент, когда мы первый раз дофили кухню, я не перестрелял чувачка на лестнице. Я понял, что это произошло из-за того, что у меня была вертикальная рукояточка, точнее, горизонт, как, точнее угловая, угловая рукояточка. И я сказал, все, в следующем раунде, парня я его убиваю. Поставил вертикальную, пошел, убил его, и ну, там уже все просто было. А в первом раунде, если бы я его убил, то мы бы тоже выиграли этот раунд. Могло быть бы и 7-0. Ну хорошо, тебе расскажи, как вообще проходит этот уже второй, получается, буткемп. А, почему на нем не хватает тренера? Ну, Олег заболел, здоровье ему. Чем? Коробка Windows, наверное. Самым? Наверное, коробка Windows, точно неизвестно. Ага. А возможно и нет. Надеюсь, скоро поправится, как можно быстрее. Поэтому из-за болезни Олег не смог приехать, но с нами все так же и Жека. Они вместе с Олегом. И ну, в скайпе сконтачиваются и помогают нам на тренировках. Обычная подготовка, возможно, более, так сказать, ну, в расслабленном режиме, потому что на пролиге были матчи каждый день, там РМЛ плюс пролига, было больше напряженки, а сейчас просто была подготовка перед мажором, но вот сейчас самое напряженное – это сам мажор. В принципе, вот только он, самая важная часть, как мы отыграем. Так, в принципе, второй буткемп намного легче, чем первый, плюс мы тут не на месяц, как тогда были. Как тебе Best of 3 наконец-то поиграть? Ну, Best of 3 прикольно, но хотелось бы уметь играть виллу, чтобы играть его уверенно. Потому что из-за виллы у нас, считай, э, мы всегда, так сказать, у нас нет права на ошибку, потому что мы начинаем с 0-1, и у нас нет права на ошибку, мы должны обязательно выигрывать две следующие карты. А у других команд вот, они умеют играть виллу, там что-то не пошло, они знают, что они могут следующие карты выиграть. Так что если наиграем виллу, то Best of 3 будет вообще отлично. В общем, расскажи про БДС, как тебе эта команда, ты считаешь, что э, у них это какой-то моментальный взлет, вот что они первое место так уверенно взяли, или это такое долгостро... долгосрочное уже преимущество у них? Ну, мне кажется, у всех команд наступает какой-то пик, но и только от них зависит, сколько он продолжится. Вот БДС сейчас, БДС сейчас пик, они достаточно хорошо все играют в индивидуальном плане и в командном, поэтому у них очень хорошо получается ну, выигрывать турниры и все такое. Но как только вот он закончится, начнется то же самое, что было у нас. И самое главное – встать. Мы пока все еще встаем. Так что все зависит от них насколько долго не смогу продержаться в такой топовой форме. Еще один вопрос. Как тебе интервью с Шепардом? Ты посмотрел? Да, посмотрел, конечно, мясное, реально. Ну, ну просто мясо. А кто еще не видел, вы обязательно зайдите на YouTube или ВКонтакт, оно там есть. Посмотрите целиком и полностью. Мясное кто не посмотрит, тот, ну, до свидания. Мы просто даже не разговариваем с такими вообще людьми. Орегон, кафе. У ну, кафе уверенно да. будет? Орегон вчера тоже показали? Ну, нормально, да. А по Каслайну? Ну, должно быть тоже нормально. Так, а по БДС что скажешь? Что за такие соперники, мощнейшие или нет? нормально, соперники в хорошей форме. Вчера рубились с ВП. Поэтому будет не все так просто, как с темпрой. Как тебе набор карт, который выпал? Отлично. Три туза. Такое в покере не проигрывать. Окей. Okay. Главное сейчас ну, блефовать и извин. Вот что скажешь про Каствайн, насколько уверен? Ну, это так чисто. Мапа, чтобы постреляться. 55 на 45. Счет будет положительный. Да. Надеюсь, что да. Ко мне, ну, давай. Сишку выкинул наверх, можешь синюю пожать. Давай, давай, давай. Можешь хорош. Синий убил. Двойные смотришь, двойные смотришь, я бегу. Один коридор кухни, один коридор кухни. Нету никого, не вижу коридор кухни никого. Взял двойные, взял... Или ты взял двойные? Я взял ротейт э, синего. Коридор кухни убил, убил, убил коридор кухни. Была кухня. Хорош! Красавцы. Хорош, парни. Ставлю парни. на решетку. прокидываю. Мейн, контролите, да? Да. Взял ротейт. Ставлю, ставлю, ставлю. Ротейт, ротейт, Кухня мира один. Один хп. Почти поставил. Мейн вылечил. Мейн, мейн выходит, мейн выходит, мейн выходит. Блядь, мейн. Один раз шел. Ротейт одного убил. Мира в кухне каленая была. Сто и кухня. Мейн убил. На. На! Хорош, парни, хорош, Шепард. Понял. Он, он, он под стенками вот здесь. Большой на убил. Хорош. Найс. По-моему, в офисе. Я куку взял. Ваза пилит, ваза пилит. А, ваза, лас, этот. Э, куку двери взял. Я, возьму, если он зайдет, я убью. Он упал, упал. Один хп, найс, хорош, парни. Хорош. Да, Вырубили камеру. По-моему, зашли. Да, зашли, плантит. за бомбой, за бомбой плантит. возле диванчика. Плантит, плантит. Найс, найс, найс. Не знаю, отошел, нет, нет, там же. Да, он заплентил. Сдох, задушило. Один за пальмой вроде стоит, стоп. Нет, на бар запрыгнул. Nice, nice, nice, аккуратно. Убил тачку. Nice, nice. Спокойно, парни, вместе. Убил. Лучше, блядь. Какие же три легенды, блядь. Хорош, пап. Давай кулак. Фух. Три просто амбала. Мы должны были выигрывать, наверное, это 7-2. Мы в атаке, наверное, три атаки залили просто бездарно. В дефе ну, раунда вот тоже два, да, вообще бездарно залили. У меня просто фоновый шум, блядь, вы что-то будем говорить, нихуя не понимаю, что происходит на карте. Ну, как обычно, кул, здорово, и что? Ха. Первая карта была Быра, Быра Coastline. Э, мы там э, достаточно плохо отыграли атаку, как и БДС, и все раунды в основном набирали в дефе. Особенно последний раунд заключительный был э, каким-то невероятным. Мы с Данилой откисли самые первые, то есть вдвоем улетели в могилу. И наши ребята, бравые тиммейты, затащили раунд. Люто вытащили 5 в 3. На самом деле, когда я умер и следил вообще за тем, что происходит в раунде, я думал, что все, там Габела. Но ребята справились, молодцы, затащили вообще нереально. Там в первой карте что то было интересное, пацаны? В первой карте больше не было ничего интересного. Один раунд мы залили 4 в 2, как бездарные клоуны на серебре. Ну это запас, но первый раз пробуем просто, потом с клашой. Вы а... ничего, ничего не банят. Они банят? Они снова отроли и что-то еще банят. Давай банить этого, Маврика, потому что они с Мавриком. Но ну, они с Номом тоже. Надо ну, просто как-то, когда детский лундефить их снизу, просто убивать пятерых. И детские, наверное, сишкой взрывать. Я не знаю, может вместо импакта брать сишку, типа пытаться детский взрывать со свиньи. Я хая буду кидать. За, за финта. Я сок еще, да. Она зашла, убил. Найс. Nice. Зашел, убил. Хорошо. Убил, Один сердаун, Анжур на метке. Один... Я, я, я, я, я, я, я, я, а Один в детских сидит на люке. Я понимаю, смотри, все. А один боров, генератор, боров. генератор. Бери диффуз, прыгай, планчик. Или он, меня, он меня уебет. Давай вдвоем тогда прыгай. Убил генератор, я, давай. Я, я, я флешки... Ладно. Детские, э, детские. Э, где-то были зомби, может свинья. Погодите, погодите, погодите. Я смотрю, свиньи не выйдет, не выйдет, не выйдет. Только в детские. Я детские возьму, детские возьму. На! Убил, я один фризер, один фризер. Фризер, фризер. и small room. Он small room. Он возле small room а. У него имфоса был. НТ. Я не знаю, что с этим чего делать. На КФ сфокусируйтесь, парни. Слушать надо еще внимательно друг друга. Я вам говорю, типа, придите с тетчерки, снимите мастер-камеру. нас не было тетчера. Ну или что-то прокидать флешки, не знаю. Там мастер-камера, типа, я мог с фризера, они freezer вообще не контролили, только с мастер-камеры. Я мог зайти и убить в ланге двух типов, вообще easy. Я одну сугу во фризере прокинул, мы сняли там щит, скутер, скутер от меня ушел, и там стоял еще сога в ланге, и нас на смолруме, на стенке, мастер-камера. И все. Конец. Забейте пальцы, кусирте на кафе, хватит. Так нет, я, я, просто, я, я просто говорю о том, что надо внимательно прослушать друг друга. Ну расскажи вот о, о причинах залива. Почему вы сливали карты, которые могли взять? По фану. По фану. Очень было весело проигрывать. Да нет, на самом деле, э, Орегон мы проиграли полностью из-за дефа, потому что мы просто его очень провально отыграли. Э, мы знали, что они делают, откуда атакуют, но сами заливали свои раунды, слишком агрессивно играли. Мы были настроены на агрессию, играли с клышой и слишком рано умирали. Мое мнение, можно было оттягиваться назад в плент, играть возле постирки, в лонге, короче, очень далеко уходить. И у них уже оставалось мало времени, можно было пробовать сбивать плент. У меня были мои камеры живые, но вот сыграли как получилось. У нас есть немного времени, чтобы над этим поработать, потому что мы будем опять играть с БДС реванш для них. Поэтому, да, вот так. Убил белую, одного. Еще, еще белую, один раненый. Один скала, один скала, один скала, один раненый. Один белый, белый, белый. А что белый? Там один раненый. Возможно, подняли. Белый жоп. Один красный попал. Старлюк, Старлюк, дефолт упал. 50 кп, 40. Дефолт один, дефолт, у нас дефолт. Дуга получил. На! Хорош. Хорошо. Луджа убил. Близер, близер, близер, близер. Один мейн, за баром. Двойные топи вроде. Двойной топи убил. Фризер один. Мойка, мойка, мойка, мойка, мойка. Мойка, мойка, мойка, мойку. Планчит мойку. Сбивай скутер, скутер в тебя. Фризер прыгнул. Фризер перепрыгнул, он с мойкой ставит. Фризер и мойка. Право ставит монетки. Да. Ползает. Один фризер в двери. Дрон двойные песков. Он лежит до сих пор. Фу, на... Лежит в майке. У них в двойных в дверях дрон. Он твоя брата. Он не ранен, не ранен. Лац фризер. 25. Лучше на. Смог дали. Я его убил. Nice. Тут еще а, был близко, Ягер. Близко Ягер, фриз. Ой, блядь, туалет, туалет. Доски убил. Он в лову. Один левый lounge, Левый lounge. Жди, жди, жди. Туалет, туалет, убил, убил, убил. Ты в левый лаунж ушел. Левый lounge, левый лаунж. Или девятка, или девятка. Нет. Левый lounge. Блять. Ебать, я их отъебал там. Пиздец, я там под скалой, там с ППшкой ползал. Кинул. Один левый лаунж. Попробуй пилить левый лаунж. Я могу вырос пилить, да, пилю? Пробуй, да. Пилю. А где внутри фризера это голем? Сломал каитку, сломал каитку. Левый, правый и фризер. Левый и правый лаунж. Можем пробовать сбенчить, нет? Я пару бел запущу. Левый, правый фризер. Подожди, я тебя, я затроню, жди. Я две фризера взял. Затрончит белую дроню, дроню Можете белую холу, э, белую Да, да, да. Туалет чисто. Он на белой смоки кидает, смоки. Смок белый, один а фризер, один Я могу флешки на белый, один левый лаунж, мэтр левый лаунж, холди тугол, холди тугол, сигарку. Накидываю Мог право лаунж, Мог право лаунж. Мов право лаунж. Доски, вот доски вышел. Снова Лево лаунж, блядь, маэстро пикет. Да. По третьему лаунж убил. Найс. Да лопай с галайта. Фризер, фризер, фризер, гоя, фризер, гоя. Э, ну ты фризер, гоя. Доски, у вас. Лежать, нахуй. Господи, блядь, хорош, схода. Книжка нищие, блядь, рожь. Красава. Откопычили невозможно, да? Сейчас удобно просто, у меня сердце умерло. Ебать там в конце ор просто шел. Мне кажется, у всех голос сел, это просто левый лаунч ласт! А мы в дефе так закинули, это просто шок. Да что и на Регоне в дефе тоже. Да, в итоге в первом я просто стою, держу туалет, у меня как обычно... На третьей карте кафе, опять же, мы начали с дефенса. Проиграли первые два раунда. Все очень плохо началось, потому что кафе – это карта защиты. И мы начали очень ее неуверенно. Дальше мы э, забрали два раунда из-за того, что скутер заколачивал на кухне, а потом Шепард заколачивал, когда мы дефали вверх. И эти два раунда нам дали очень большую мораль и уверенность в том, что мы можем закомбачить эту карту, потому что начинали мы с 3-0. И, ну, в принципе, и все. И так начался наш камбэк, потому что мы проигрывали 3-0, а закончили карту 7-4. А, мы до этого на скримах играли кафе и были уверены достаточно в своей атаке, что мы ее хорошо отыграем. Ну, так и получилось. Мы забрали 4 раунда подряд в атаке. А, Единственная проблема были с э, Каидом, который то трикал снизу, то сверху, то... Короче, да, проблемы были великие со снятием тока. На завтра планируется какая-то подготовка еще к гранд-финалу? Ну, да, потому что это будет финал Best of 5. Мы будем играть все карты абсолютно, кроме одной, потому что у нас будет одна карта преимущества. Так вот надо будет подумать, посмотреть, опять же, разобрать ошибки, которые мы допустили на Орегоне и на кафе в дефенсе, чтобы также не упасть в грязь лицом, так сказать. Вот. А у БДС можешь выделить какие-то особенности плейстайла? Да, у них есть один такой игрок. Пинг. Не, ну вообще по факту пинг реально влияет. Вот чем бесит онлайн, это тем, что задержка до сервера у нас больше, чем у них. Но это действительно чувствуется в перестрелках. У них пинга там от 9 до 15 у нас от 40 до 45. Это реально чувствуется. А так у них есть агрессивный игрок, это Шайка, который может, по сути, сделать все, что угодно, когда угодно и где угодно. Ну, то есть надо ожидать от него каких-то агрессивных действий, но опять же, если его, у него как-то игра не идет, и в целом у команды они там проигрывают какие-то обидные раунды, то он немного зажимается в себе. Эм, Скудеры, пожалуйста, вопрос. Нет. Вопрос есть. Нет. Нет. Вопрос Нет. один. Нету. Ответов нету. Но зато вопрос есть. А нету. А какие выводы сделала команда после вчерашней игры с БДС? Что сегодня изменится в тактиках? Ничего. По той же схеме? Да. Ебаем. Да. Понял. Еще раз тебе повторить. Угу. На Регоне будет реванш. Все. Ну, Наберешь, блядь. Привет, Данила, я тебя поздравляю с победой на этом мажоре. Очередная. Всего год прошел. Всего реально один год. А как один миг, правильно? Конечно. Какие твои эмоции? Ну вот как обычно, вот когда вот ты там смотришь, как другие выиграют, мажор, думаешь, ой, как круто. А когда сам выигрываешь, ты типа настолько в это не веришь, что вообще ну ничего вообще не чувствуешь. Я просто очень хотел выиграть этот мажор, чтобы доказать себе, ну и мужикам настоящим своим, что мы все еще можем выигрывать турниры потому что мы прошли через, ну, год просто унижения, нас просто все гнобили, тушили, и мы просто хотели, ну, доказать сами себе, что мы те еще крутые перцы, реальные. Там опять гонщик, Опять гонщик, он сейчас его отстрелит. Бью смока. Нать! Вот, бля, бля, бля! Убил? Вот глаз, вот глаз! Воу! Хорош! Хорош! Лежать на... Зига, Зига убил. Лок, Один лонг. Убил плент, убил плент. Убил плент. За макет. убил плент еще. Да, инжур, инжур, инжур. Найс! Хорош. Просто не послушаешь, что, короче, с камин идет Конечно, хуево получилось, Ну пофиг. Э, коннектор где взял? Лучшим, короче. Близко дверь еще один, Зофия! Живите, живите. Она с правой стороны, она не А Трипл ушел, походу. Близко зашла, близко зашла, близко зашла. На время, на время, на время. А, а, хибан, батрум, батрум. Есть инфа, есть инфа на бафру. Пол хп. Она зашла в статую, в статую. Да, статуя. Идет трофейку, трофейку пушит, пушит Она в трофейке, в трофейке. Плентит за столом трофейки. За столом. Плентит, плентит, плентит. Плентит, плентит, плентит, плентит, плентит, плентит, плентит. Хорош! Я зря пикнул. Ай, зафегли. Мясо, мясо, по-моему. Мясо окно? Сейчас скажу. Я мясо убил, мясо убил? Аша, а библа, библа, Мы не Мясо не вижу. Библа. Я жду милость трапа пикаю. Он ну, в мясе в двери. Я взял дырки. 10 секунд. Дожал. Меня уебал на дырках. Каленый. Импактом ему надо. МС5. Найс, парни! Против ВП, блядь, потеют, против нас ничего не могут. Надо только не заливать, надо только. Да просто спокойно, парни, не думайте, что это там, блядь, еще одна карта, просто играем. Они в тильте. Немножко не такое яркое впечатление от этого финала было, согласен? Вчерашняя игра была мощнее. Да, ну, впечатление, они обычно вырабатываются, когда идет какая-то прям близкая заруба, и ты там вырываешь ее просто на последних секундах, с последних сил, да и, ну, больше эмоций получаешь от этого. А тут мы рассчитывали, что мы сейчас проиграем виллу, в салат просто 7-0, ну, сразу готовились, типа, играть уже кастлайн, выигрывать его, и там, дай бог, на клубе завершать начатое. Но, ну, все сразу пошло не по плану, бы каким-то просто с божьей помощью выиграли виллу, хотя мы вообще, ну, вообще не умеем играть, просто ноль. Но мы выиграли БДС на вилле, которые обыграли ВП, а ВП вилла считается одной из самых сильных карт. Шепарда обойди. Решетки. Решетки. Шепард. Я мейн нашел. Сидит по метке. Шепард, иди в мейн тоже. Тоже мейн думаешь? Да. Он э, уходит кичен Решетки. Тройка, тройка, нет, он тройка. Он, Тихо, Иди, иди, иди, тройка, тройка, тройка, пушит. У тройка ротейта близко, по идее, мог выйти. На! Добил меня. Синюю чекаешь. Лэпс на туалет. Давай, взялся. Рема а морозильник будет падать. не дверь смотрит, о, окно. Да, да, окно взял. Один в пуле был. Мейн, мейн иллюзия Яна. Мейн, ну, э, снял. Меня сдыр. По силе, силе, силе один. Сломал камеру. Эй, заставку, эй, убил. Зашел, зашел, заставку. Диффуз, у него. у меня кухня окно, кухня окно один. Кухня окно убил, кухня окно убил. Один мейн зашел, мейн убил. Мейн. Еще э? мейн. Убил. Доставка, доставка дверь. Пушки, убил. Я пушу, я пушу сейчас. Он дырях ставит. Найс! А Шан от синей дверь открыл. Он ушел, сыпал. Рон Дрон на синий был, сломал. Пука еще один зашел. Можешь закрыть дверь, Данила? Эту? Да. А есть сифор, блядь? Давай, я построю. Нету, нету, нету. Летик на пенгу у, у София, а то белый. Вак и Я ушел на пенгу. Убил Яну. София, а то белый. Убил Софию. Хорош. Данил, ко мне присосись. Иду, иду. Один синий бар добит. Один э, с окно, Аша. Можешь синий бар, когда убить? Она смотрит синий бар окно, забей. Она ушла, э, э, спокойно, спокойно. подходит, предбанник подходит, близко. Убил? Лучше, а, лучше. Э, аква слэш, аква слэш. А, а, бильярд, бильярд один. Он на випке балконе стоял. Випка, випка балкон и бильярд. Любар, ну, ставь, ставь, ставь. Ставь, Любар смочить. Он отошел. Он плентит вроде, плентит. Плентит, плентит, он до конца плентит, плентит, парни. Один в офисе далеко. Подожди, подожди. Один справа, где под люком, под люком. За стенкой, за стенкой, он за стенкой стоял, за, за бортиком. Я диффужу. Он в сети убили, в сети убили. У вас справа, справа, под люком. Упали! Красав, потому что поселе не было никому. Хорош. Блядь. В шоке. Хорош. А я тоже посмотрю. I just want to say that I love you and And that's all. И можешь ли ты сказать, что к этому итогу вышли все полтора месяца? Получается так. Да. Это, ну, еще что-то надо сказать? Um, ну, ощущения испытываешь, да. Ну, вчера больше эмоций были. Ну, согласен, там сложнее было. Там, типа. там была реальная победа. А, а тут такая, блядь, какая-то. А почему БДС ослабились, так как считаешь? Не сказать, что они ослабились. Мне кажется, мы просто уверенность набрали и очень уверенно играли. Никто никого не боялся, просто э, выигрывали все перестрелки на уверенности когда вроде бы преимущество на их стороне. Но вот так вот получается. Кто не боится, тот и побеждает. Ну, побеждаю. Без мата очень тяжело. Поздравляю тогда с первым турниром твоим побежденным. Ждаем следующий. Спасибо. И просто уже на Кослайне все были настолько уверены, настолько спокойны, что мы просто на инфе закрывали... Мы поняли ошибки вчерашней игры, где мы отдали очень много раундов в атаке. Поняли, что можно сделать по-другому. И просто закрывали роумеров, оставляли челиков сойти, потом зажимали их с всех сторон и выигрывали раунды в атаке, но в дефе оставалось только закончить. И мы спокойно достаточно это закончили. Прошел долгий Буткем, полтора месяца потной работы. А как отдыхать планируете? Да просто, наверное, разъедемся по домам, будем играть в League of Legends, в LoL, просто лупить 24 на 7. Ну, там, может, выйдем куда-нибудь погуляем, толпой реально просто затусим. Ну, в основном просто отдохнем от игры, чтобы потом с новыми силами также там, на Буткем заехать или... А может, будет какой-то лан-турнир, на него поехать. Надо еще выиграть РМЛ, ВП все очень серьезные соперники, не надо их списывать со счетов. И ну, просто продолжать работу в том же ключе, не верить в себя, самое главное. Ставьте лайки, подписки, колокольчик, ну и поддерживайте нас обязательно. А так, любим, целуем, обнимаем. Как обычно, спасибо за поддержку. Спасибо за приятные слова, которые вы пишете везде в соцсетях. До новых встреч!